Ayah nak capture Haa, pergi ambil posisi Nasir Nasir sini, awak SOP sini tadi? Oh, okay. P mana? P Lepas tu tu, dia dah tu lawyer tekak tu ni Sayang aje Dia sanggup kat sini rasakan sebab aku rasa dia Kat bukan nak aku. Kau nak bermaju kau lah Tapi nak libatkan aku. Alah nak tunjuk baik konon. Perempuan tak malu. Eh, kau ni kan tak laku sangat. Kau siapa laku aku pada rapas. Ikutkan hati aku. Aku nak Umpa mia. Umpa mia. saya, saya, ih, Ya. Eh. Udah. Apa lagi ni? Tak cukup lagi awak nak buat dekat kita orang ni. Boleh tak jangan ganggu lagi Sarah? tak nak nak ganggu Sarah atau kacau Sudah cuma nak bagi kau syarat perkara yang sebenar sebab Udah tak mahu salah engkau. Lembut pula suara dia ni. Okeylah, perempuan ni kan takkan cakap kuat-kuat pula. Alam tak kisahlah aku juga niat awak. Awak tak boleh terangkan apa-apa pun kat si saya ni. Saya sayangkan si saya walaupun macam mana sekali perempuan dia. Okey, boleh dengar. Okey, sambung eh. Pandai. Ayah, kira. Sekarang buat apa sakit? Okay.